مخربين ومخربين لا لا بعيد يا عمي هرامي لا يا رجل شوف يا رجل ارجع والله ثابت امشي طيب، امشي ثابت يا رجل ما في انا ما لي وزن ما لي وزن ما في ما في وزن إيه. لا يا رجل يا عمي مقنطر هذا ها ايه, إيه. يا صل على محمد قول بسم الله آه. ايه تعال شوف من هان 嗯。 شغال ها؟ اه نزلنا اخي ليش ما نزلك؟ هذيك كم هي رجل هذيك؟ وين؟ صح؟ ولا لا؟ انت اقرب مني هتقع بس لا لا ولا شفتها؟ في ناس حفر تحتيك شنو هذا؟ والله رجل؟ تقريبا شبه شبه لا لا شبه رجل هذا كعب صح؟ كعب صح؟ هذا يلا يلا مي تصريفي قنوات مي هاي قنوات مي ها آه، قنوات مي هي الله يرضي مخلفين يعني هالزفات هالي ما لها داعي يلا شو حفر يا رجل هاي شوف تحليله كاينه بمكان مرتفع وواقعه شكيت ها مع الجهاز اقول لك خاصه البلبيل طلع شفتوا؟ قلوه ديال بومي شفتوا؟ اه ايوه ايوه ايوه اقول لك تقول وجه بومي ترى هو اشاره حيوان على السكر وجه بومه يا رجل يا بومه يا شو اسمه هذا شو اسمه؟ يا رجل هاي منقار هاي ها هذا خشمه هذا عيونه وجه بومه يا رجل خشمنا عن المجسمات